Saluton, buona matena al ciui. Hodio comencijas nova semaino, kai eh, ni daurigos la novan eh, rubricon. Fakte eh, hodio estos la unua ni diru vera episodo della rubrico episodero della episodo che il vi volas kai do mi pensas ke tio jam sufficias kiel en conduco do cis poste Bonvenon alla unua episodio de nia nova rubrico Zamenhofai meditoi. Do ni comenzu ecte la comenzo. Do la originale vercaro presentas unue la antau paroloin de Zamenhof. Do la antau paroloi estas gravai en la Zamenhofa vercaro, kiel diras la uh, zorganto la collectanto kai redaktoro se vi volas Johan Dieterle, de CTU originala vercaro, caro ili montras la principo in la generala in ideo in de Zamenhof pri la lingua esperanto pri vortaroi kai pri traducoi. Do ni comenzu ecte la anta o parolo alla unua libro publici gita e mil octcent octec sep. Citiu anta parolo estis publici gita origine en la russa. Sed poste aperis en esperanto lau la traduco de Zamenhof mem. Kai lau mi la comenzo estas tre interessa por mediti. Mi laut legos. La nun proponatan broschuron la leganto credeble prenos en la mano in cun malconfido, confido, cun antaue preta penso, che all'i, estos proponata ia ne effectivigebla ne effectivigebla utopio ia ne gebla utopio mi devas tial anca ucio attento mi devas tial anta ucio peti la leganton che li formetu tiun ci anta ujujon, cae che li pripensu seriose cae critiche la proponatan aferon. Do, cion diras citie Zamenhof? Antau ol pritaxi novan ideon, ni devas antau cio formeti la antau iugioin. Do, ni devas pretendi al nimem che ni estu kiel blanca tabulo, sen antauas zio. Tio lo mi similas alla afero kiu okazas kiam ni spektas filmon au ni legas romanon au novelon. Ciar compreneble ni ne vere credas che exerterano i venas sur la teron kai faras afero in exemple se vi shatas science fiction au uh, ion alian quiu estas ene de la intrigo. Sed, por giui la spectaclon de la racconto, ciu filme, ciu prese, ni devas pretendi che ni credu. Do, mult foie, lau mia sperto, ni ne faras tion, ciam ni aliras al nova ideo, aliras al nova concepto. Cai protio ni bremsas kai ni schlossas nian menson per la antau ujujoi do mi pensas ke citiu attentigo de Zamenhof havas grandan valoron. Do, mi core dankas al vi, cae salutas vin per la saluto de la Zamenhof emeritoi, antauen, sen fine. Mi core dancas vin eh, pro latento kai chi el diri chi ciam duon namaste al viciui kai gis morgau ne forgesu specti mian esperantigon de la lasta tempa canto fare de michael stipe de la mm, usona rock bando rem estas jam um, versio en la itala fare de zucchero sugar fornaciari, zucchero, kai mi mi si volis fari esperantan eh, version kai eble li reagos Michael Stipe kiel stias mi varme speras. Gis la de nove.